Y aquí, baduzu etxean denbora luzea pasatzen dudan, galde iezadazu, errespetuz. Gaur zeo zer egiteko planik planictusu, gaur paseo bat ematera, atera, sara? Con tus preguntas muestras interés. Con tus preguntas respetas la autonomía de las personas mayores. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.